bagus dong kalau suka komen ya oke jadi kali ini kita akan membuat farm ya jadi ayo kita siap-siapin dulu aja bahan-bahannya kalian pasti udah tahu juga kan cara bikin farm jadi ini udah tapi sebelum itu kita mau cari namanya oh, oh sebentar kita punya bed lagi nggak ya bed bed bed kita belum punya terus kita ada oh ini kita bikin bed sementara dulu ya soalnya kita mau ke village di episode 1 kita nemuin village kan ya kita mau ke sana sekarang itu ya eh, nih. dapat satu doang lebih yes bagus sepertinya oh iya uh, jadi aku off kamera ya kemarin sih buat bikin storage roomnya penuh sama chest jadi ini kemarin tuh aku tumbuhin pohon semua penuh aku tebang lagi tuh lihat kan udah full nih lihat saplingnya wow kayunya banyak banget mantap sekarang kita mau bikin bed oke bed sementara ini ya jadi ayo kita ke village nya oh iya oh kita belum punya map nih takutnya kita malah nyasar nanti kita lihat dulu sugarcane kita udah ini kita udah bisa bikin map sebetulnya cuma kurang kertas aduh 5 ini cukup kalau buat 3 gini kan ya, ini 3 doang kita bakal cari sugarcane dulu deh oke mungkin kita bakal cari 9 oh nggak deh lebih banyak kita ambil yang di sana oke kita dapat 12 sugarcane nanti kita bisa bikin kertas 12 juga ya enggak tuh iya lupa ngasih tahu juga ya ini kita udah bikin lantai ke 1 2 3 4 buat ini nanti buat tempat enchanting ya oke sekarang udah mau malam kita bakal tidur dulu bikin dulu deh oke sekarang kita bakal bikin mapnya kita ambil empat redstone satu satu nah oke okay. kita bikin kompas sama ini jadi menit, ya kita kayaknya agak kurang oke bagus kita di sini kita taruh duh kayaknya kurang sugar kayaknya kita butuh tiga lagi buat ngeluasin itunya mapnya kita mau bikin uh, apa namanya itu kartografi table ya kalau nggak salah namanya oh kok dua oh itu fotografi table kita bakal taruh di atas aja karena uh, eh, apa apa sih ini udah pokoknya kita bakal taruh di atas aja taruh di sini lah kita luasin oke udah nggak bisa simpen barang-barang dulu ya oke okay, ayo kita adventure adventure time iya iya kalau nggak salah village nya di sana ya coba kita lihat aja kalau adventure itu kita harus mempunyai bed ya selalu karena eh, terserah sih kalau kalian tipe orang kayak aku pakai bed karena aku males melawan monster-monster di malam hari ya ribet aduh ini village nya dimana ya oh iya water ini gunanya water bucket ya stuck sekali oke kita lanjutin apa kita udah kelewat iya yeah. mau nggak digerakin jungle ini kenapa kita ke village karena kita mau cari carrot sama potato ya nah, kita mau buat farm Oh, itu ada village. Keren. Ini bukan Spruce Village. Kalau yang kita temuin kemarin Spruce Village. Oke, ini ada apa ini? Carrot kah? Beetroot. Oke, bagus. Potato juga. Carrot. Oke, mantap. kita ambil semuanya kita ngelut kita ngelut uh, kita tidurnya di dalam rumahnya aja ya biar oh uh, apa nih ngebak oh uh, banyak iron golem kita udah pernah kesini belum sih oh, ada chest mantap potato tidur dulu oke kita lanjutin lagi sekarang ada carrot lagi ya ada carrot beetroot carrot carrot kita ambil ambil aja semuanya life hack guys nih cara dapat stick langsung nggak usah dibakar tapi harus hati-hati gitu ayo ayo mati itu kan akhirnya kita dapat stick kita bakal cari sapi lagi ya kita bakal bikin stick sekalian kita jalan pulang ini banyak sapi ada telur udahlah kayaknya stick kita segitu dulu aja ya uh, sekarang kita mau bikin farm di rumah oke okay, kita udah nyampe rumah sekarang kita mau bikin farmnya di laut ya deket laut sih deket rumah di laut gitu kita ini gali dulu aja ya kita kosongin pasirnya kalian buat sugar cane juga buat kaca bukan habis oke ayo kita bikin warnya aduh ini penuhan kita taruh-taruh dulu aja ya oke udah mau malam nih kita bakal tidur dulu oke kita lanjutin lagi Jadi ini buat wheat, potato, carrot, sama beetroot kita bikin hoe dulu ya kita belum punya hoe ini kita buat wheat a CD press. potato dan beetroot oke okay. sekarang uh, sugar cane ya kita bikin buat sugar cane terus sebentar kita kekurangan ini kayaknya kita buat sugar cane kayak gimana ya sama aja kali ya cuma kita ada lubang-lubangnya karena cane bisa ditaruh di dekat air doang kita taruh bawahnya dulu ini biar sennya nggak jatuh oke sekarang kita isi sen pinggirannya terus di tengah-tengahnya tempatnya di mana ya? Ini sini ya, kejap, ya. Oke. Sekarang sugar cane-nya. karena masih ada 8 doang. Jadinya baru dikit ya yang diisi. Ini kita tambahin yang ini aja. oke sugar cane udah banyak ini udah ini udah oh iya sama pumpkin belum nih pumpkin seeds-nya. belum kepake kita bakal isi dulu aja nih sekarang kita isi dirt-nya oke udah malam lagi kita lanjutinnya bisa oh iya kita bakal bikin farm berry juga ya kita bakal bikin slab lagi karena kurang slabnya mantap ini kita tinggal melon doang yang belum punya sama bambu ngarutnya kayak gini karena nanti dia numbuh kayak gini ngarep sini ngarep sini jadinya nanti malah tuban yang ada oh enggak kayak gitu oh iya sama beri kita lupa dartnya kita kurang di sini ini buat melon ya ini buat melon ya terus ini buat berinya. tapi kita bakal isi yang buat berinya dulu aja ya oke cara biar kalau kita ke hit berry kan pasti sakit ya nanti jadi kita bakal taruh slide di atasnya tapi ini posisinya gimana ya hmm sana apa satu satu gini empat empat empat coba kita hitung dulu ya enam enam kali empat berapa dua empat kalau kita gini dua dua berarti lebih banyak kan kalau kayak gini jadi kita bakal gini ya nanti jadinya lebih banyak ini beetroot kita udah ada yang nembuh oke kita farm lagi mantap oke mungkin segini dulu video kita kali ini uh, jangan lupa like komen dan subscribe ya uh, kita lanjutkan lagi besok atau kapan-kapan eh dan keluar dulu lihat dulu outro nya ya bagus loh. dah